social media ang celebrity magjowa na sina Andrea Brillantes at Richie Rivero. Ito ay matapos kumalat ang halikan moment ni na Andrea at Richie sa kanilang bakasyon together with friends para sa celebration ng birthday ng sikat na basketball player. Kinilig ng husto ang kanilang mga fans dahil kung dati-rati very private ang dalawa sa kanilang relasyon, ngayon naman ay isineshare na nila sa publiko ang sweet moments nila. Panoorin natin ang video. Magkakaroon pa ng diamond si Shirk. Ay! Nag-blow na pala! Sorry! sorry, sorry. Akala ko nagpipicture lang. Akala mo pala yun. Panay kasi ang node mo eh. Paluwi na natin. Happy birthday to you.